Euh, euh, en tout cas c'est une télévision euh, la première digitale Fiti Nous Euh, ñu amaat tey contentement ak contentement di leen c'est une euh, émission sport lundi xam ngeen ni sport ngeen di faral di euh, euh, ci Louga TV tey nag ñu leen di defal en tout cas émission boo c'est une émission spéciale spéciale pourquoi parce que dañuy rendre hommage à koo xamante en tout cas nous wax sport ci Louga tuddoo ko wax football ci Louga te mui ko muy icône ci en tout cas sport Louga 3 euh, ko xamanteni yag na le flambeau de Louga partout dans le monde fi ci Sénégal waye it euh, ci bitim rew mu ñak ko barki démb yagul dara euh, muy Ngagne Sarr Ngagne Sarr rendre un hommage fi ci Louga TV sen première chaîne digitale fi ci Louga bëri ngeen ño xamni ñi ngi top di ñu xaar ci émission bi waaye bo len demee suñu ay plateforme di ngeen ko fa mëna sétane muy facebook muy central tv muy yenen plateforme yi nga xamante ni tv amna ko di ngeen ko fa mëna sétane motax tay mbokk ñu am ak contentement di dalal euh, pa mbégte ak contentement waaye euh, ci tiis gi amna ñu en tout cas ay invité ñaari invité de marque euh, père mo fanta cham père mo fanta cham ku ko wax xam ko ci sport ku ko wax xam ko également ci ko xam ni na proximité ak père ngagne sar mi nga xamanteni mom mo aduna Nekon ikon ci football président euh, père Mor cham mo nek suñu sunu bok bokk na tay ci waxtan wi nday jor père Ibou Ndaw jaw mom également may nidayam bu ndaw waye père Ibou Ndaw jaw la koy wax momit euh, mu euh, ànd ak Ngagne sar cheminer ñom ñaar ensemble ci sport fiti ci Sénégal waye bokkon nañu jambour bokkon ñu bari di ngeen ko dégg ci biir émission bi tay ñom ñaar lañu andal ci hommage bi ñu TV jël ngir rendre ko ki nga xamanteni ñu ngi koy joyto di suñu lep euh, di père ngagne dedu aduna ya yàggul barki démb la la la la la gaañu ñu ñaanal yàlla xaare ko aljana dina am ay témoignage yoo len seetaan waa këram dem nañ jëli leen ñu wax ci def témoignage insha ci kanam di ngeen ko mana setan wa ini numéro téléphone bi ci kanam tuuti di ko officiel au bas de l'écran ngeen mën a euh, participer ci témoignage bi ñuy defal wala hommage bi defal à ngagne julli ci seydina muhammad wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm-hmm. danoo ñàkk koo xam ni dootuñu ko fàtte mm-hmm. ndax waxoon naa keroog ba ñuy lebe ca lebet yu koor ba mm-hmm. dañu génne koor bi may joxoñ ngañ ñi leen kii xam naa ko ndax danoo nekk ay xale yu tuuti yaroondoo ci benn ëtt sama maam di denc tantam mm-hmm. tantam indi ko fa ñu nekk yarandoo mm-hmm. ba bi ñu dalee école ba dem jàngi mm-hmm. booba daawuñu fubal pour wax rek ni ngañ ba ma ko xamee dafa yàgg tantam moo doon sama soxna maam waaye beneen anam papaam bi ko jur di màggat saar papaam mbay saar mom lañu tuddé sama sama bay sar job, hmm bu njóobeen. bu njóobeen deug la. kon dañu ma ngañ ci ñaar yoon. Mhm. waye àddina di lox ba ngañ jël sama tante xam nga ci dara. Mhm. jël sama tante muy hmm kon gis nga li ma ni hmm ngañ nek na sama rak nek sama xarit nek sama nijaay jël sama tante nek sama baye te dara musta yàqu suñ diggante mm-hmm. li ma xamoon ci moom moom la ci Mor Fanta xam mm-hmm. ngañ ku dal la mm-hmm. ku yaru la jotewul ak kenn dara soxlaalul kenn dara lu mu am moo ko ñaqal boppam am fulla nag ak fayda ba kenn du ko paase man mësuma ko ñemee paase parce que dafa ferme moom ci ci sama relation yu amul ak moom di nuyu baax grand ibu moom tamit muy suñu mag am dañu ko def ay référence muy mom ba chaque fois buñ ko gisee mom gis ay yahya ya gis ay grand dut jóg ñoñu pour ñom dañuy def jaru am ñuy def si ñun daal waaw di nuyu bax donc ce abonné yi mhm. wa donc di ñaan yalla def ko ñu jamm ci émission bi ni xam na won xam bu affaire walu mbokk gi sama nak ibu wax nako ñom gëna jaga. mais man buñ agé bu ci débaye fu may gëna insisté moy relation yi xam na mak amone ak mom dama ci poser des questions parfois donc lan motax sa fonk man parce que man du c'est pas donc man mako c'est pourquoi faawon nako en tant que donc joueur ça me lima jappé won man da mom moma yi motax ak sot quoi sen anam ngeen xamanté won ni ñaar daaw ne nekkoon njàmbur déjà fi nekk nii man ñoom bi ñuy fubal xam nga bokku ci 3 génération jambour biñu fubal 69 ñom ñoy jitu la la génération de Ibou Ndaw Diaw ay Yaxe Fall ay ñom dib euh, ci Yàlla Gaye Baar ñoñu ay ngañ après yaayu la génération ay ñom la xot gay ñoo leen ci ay la xot gay ay ñom Bilal ay ñoom Thial ay ñom euh, Youssou Fall ñoñu mhm. ñun ñoo leen remplacer jodi ad ànd gunge ñu ay un an après ñu ñëw mhm. après yaayu la génération dama tawee wuti laa ngañ ci condition xam nga njàmbur après bien sûr biñu décanté ban mu nek ndiamut en 83 ba del soité gi ñëwaat ci li commencé comment di di di ay relation mu fonk man ko xéri par xéri ma bi taxaw yëm jikko bay la da am na xamni mom ñu wax na na xéri den fi toni amul ak affaire non c'est c'est quelque chose très simple la preuve bi mi dem robam ba mo na nako hmm. bay très simple amul ciow amul da la ngay faral deg bu armée amé ni ñi jappal fi yoy amu fa c'est ça amul ben bruit Il est, il est, parti comme il a vécu. À son image. Oui, oui, non. Amman Diam, tout le monde. Quand tu n'as pas de relation avec moi, quel amour. Quand tu n'as pas de relation avec moi, tu n'as pas de relation avec moi. Machallah, moom amoon na ñëpp ku dëkk si Louga képp xam yaa ngi Louga rek ngañ amoon relation xam ni yaakaar nga yow dong ngañ bëgg ça donc donc ça c'est c'est l'homme nit ki jëm quoi mu doylu nag doylu boppam doo gis yu ñàkk fayda wala muy total bopam ci yoy dañ ko dal ci nit ki ci bopam xamna fa dal ci grand xam xeynam ñom ko gëna xam mom ay yaxaay man moo tax ko gis kéro il est triste ba xamni il a perdu quelqu'un mhm. par dama fonkon fonkoon fonkon ibnu jomi da yi ndax sawas do et puis respecté ay ay ay rakam xam ñu wax na ko fexé ba sa njabot ñëmé la mhm. loolu ñu defaloon ñu mhm. daaw existé fu mo saan fekk tok tok tok ni waxtaan dugg ci à sax il ne veut pas njàmbur daan dugg tout à l'heure parce que aussi donc euh, quoi qu'on dise bon Euh, li mu waroon mérito pour que njàmbur jàlloo ko ko malheureusement ça pas être donc le cas et pour, pour beaucoup hein oui. dit, malheureusement donc c'est pas encore le cas il faut oui. donc donc dans cette politique là ñu fatali ko ñu won dem mm-hmm. mm-hmm. tay ji donc c'est le jambre ay gis aujourd'hui ñi mm-hmm. ñi ya, la ñoo fi néwon bon bu abbe ci bir daan wax ci ñom c'est ay jikko ci né nga nek won nga daan footballé mais dal li ñu xam tax moy nga ci sa non la xamanté nga xamanté nak gis ñoo mom yo bari bari jang ci mom dañ ñew taler ci football parce que do mëna topando nak mhm. bi xam nañ ko ba tak nit ci bopam mu ni ku simple ku ay vraiment donc ku ku ku malu ku té bopam que c'est comme ça qu'il est parti mhm. man du ko ñaan comme ni ko grave bay du ko ñaan yalla xal ko ajjal vraiment mom lu ci lim nga def fi amin amin na sur l'homme oui euh, père mandu ku té won bopam mom gagne sar yeen fawndo ngeen bu wesso mboko gogou amna également côté bo xamanteni yeen ci andando won muy ci biir njambour waaw ñu li mor fant wax lay confirmer rek que ni ngagn ku mandu la baat bobu la fàtte ku mandu xam nga wax na sank ni toppatoowul fu kenn yoonam newul ci fu kenn ngagn du lijjanti fu kenn lu kenn dara waye dajena na lu njàmbur biñu euh, ci réforme lamine diag bu 69 bu ne mat match jambour fi aluga contre jaraf boba ngañ duggagul ci équipe bi. hmm Assane Diak mo jouer avant centre moy ba mu raté penalty ba. hmm Assane Diak ba Diak ba mu raté penalty ba dafa am kersa ba tok ñewatul mais ngañ la lu jëli mu jël place ba mu ko remplacer nak ba ñim mu tay aljina àddina mu sut génn ci équipe bi. hmm waaw. Mor Thiapante wax na ko ngañ mën naa ni ci ñi dàqoon football ci Louga ci la bokk kooku kenn du ko werante technique wax naa ci benn ci Facebook wax ni jam ngañ dafa amoon ngañ technicien hors technique bu ngañ kenn mënu ko nattable mhm. sériam ngañ daal nit ku bax la nit ku jappon jàmburam wax naa la ko sank li nit di xam ci mom lu bari bariwul parce que bu la nuyoo jox le respect bu ma mat sëkk dem na mhm. waaw fu ngeen dajje dañ la tek sa place dem ngañ daal dafa yaru ba dem at génn fu balando ngeen biir njàmbur yaa moom fubalandoo noonu non ñu mané ñoo fu balando ba bayyi ak ñoom pour la amul match bu ngañ football yow football do ba bañ man lay man 2 ans la ko magé ma ko magé 2 ans mais ñoo football do ba ñi fekk ñu ki ak lokot ak youssoufal ñi ñoo ñëk fekk ci ci kaw alors ñi non lañ doon duggé ci suñu bir ñun ñuy ba man ma fa desoon man ma mujj andengi. ak ñi mhm. waaw mais dal وقت موم جافنا داخل لي خامتي موم بور واخو لودو لي مالا واخ كو يارو لا كو جاب جامورم لا تي جوليت لا بوكو تك جوليت بو ملنا مان نغا خامني فوكو فك ميغو ياري كورس جولي لا ديكوي جيفه تي سخلو سخ نيت ني غيسكو دغ لا دغ لا سخلو سخ نيت ني خامني ميغي جولي ولا ميغي وور ولا لين سخلو كو wuté nak man mi nga xamni foma fekk ma ngi course di koccu koccam ngagn ko serigne waaw. mooy très sérieux bokk na ci relation yi ma amoon ak moom. mooy la xam ni dafa am ci Sénégal te ñu war koo fonk. mooy affaire ay kal. kal ak saar caam. moo sax fekk mu toog barke bi grand ñu ko ci rasoo nga ni ah. non non et puis saa yu moom day am kersa quoi na saa mom dafa c' est ça nitu kersa la woon waaw loolu moo yombaloon sama relation ak moom. ci wàllu njàmbur grand wax na ko tout à l'heure commencé wul njàmbur. maa ngi ci waxtaan dem sama benn grand bu nekkoon directeur technique fédération athlétisme jaw mu jaw mu nekk nañ tasee Dakar moo gis ko tasante moom benn ngoone mu koy def fii mun ko woon daal dama bëggoon fool yi mais daal sama ay dàll la amagul quoi mun ko bu soxla nañ tase fi maag yow di laa mu ñëw temps moom mi ngi INSEPS yow ma jox ko benn paire golas jox ko benn paire training te benn semaine boobu ñu dem commandé Dakar commencé ànd ak démb jëpp sala benn mas njàmbur moo ko mën amul dala ko pour yaakaar mënu ko moom mi nga dem yes doon amul moom don ñu may net sax ni police ñu koy formé dafa ba antenne police ci ñi ñëk rek ci mom ci la bok mom ngay mais nak comment dafa bëggoon duga motax dal na papi yi parti mu fi lami tok mais walu technique rek jël ni ni bi footballé man xam lama xam mako doon topalo ci ba di passé ci xolumako waaw tam jabo dama tok xol fe dal boko ci espace mm-hmm. inshallah mu jëy wala ngañ wala génn boobu laa kon jaajëf parce que ñu sàkk jëli vendredi mhm. dañ def junior ak euh, ak senior ak mhm. ba deux camp mhm. mi muy wax léegi ku mel ne Baara Ndiaye son professeur en même temps nekkoon euh, Massamba Siga na foog naa dinu mais nekk mi ngi dimbali kii naan xam naan daa wax na ko moom mi euh, comment dire ay pulo pulo moom li ma am comme <laughs> fàttali ko ci moom mooy musuma nangu balam machine musuma nangu mën a nangu balam parce que foo dee ba yaakaar yaa ngi jël bu tegee tànkam rek bii ma boo ci kii moom sum jëm mais ku mel ne comme nga yàlla ko mel ne genn muus gi genn technique bi léeg-léeg mu juum nga nangu barab moom yi même chose te balay fàttali ci sa relation yi amal ñoom xam nga bu ma am da ngay da ngay jëm wala sa bopp ay grand nga tasel sama carrière football ñaar yoon laa ma sam carte jo <laughs> ñaar yoon parce que boo koy fàttali même terrain watel même endroit amoon na benn fu neige ci kekk ga mhm. même adversaire galawaar même arbitre lamine dem sur un même adversaire ñaari final muy mom bi xam yalla ko yalla ko mayen bal buñ côté orient dañ ko jox leer mu nan ni rek yaakar ko mu def ni dama fu ni bu dama taxaw di xaar bu dara ma xaar ci ci kekk bu ma bu jige xol ba rek xam naa dama xol xol jep yoyu mais après dal di continuer mais nga ci sa aussi mu il est pas possible rek nga gaañ ko nag moom nga yàlla ko mayen cette doole won ci mom dal mhm. te boy xol léegi ni ko fa dem les gens se posent question lu nit ñi mëntu ñëw football c'est que ñoom yamon don bu ma sànni fekk sax ay mas ñoom yu bari ma naan selaan fale sànc ma xeere ñaari kàddu naa xamoo ñaari kàddu xam naa ni sànc bu ma dama ko ifi am xeere ma dama donc ay mas ma sànni bañ jox na ak ko ñaar sànc ma jëm sànni ay gaña baara ay ñoom saabu mais seen mas yi xam ni te terrain suuf la woon bala ëngër yaayu di siyoy cest à donc loolu technique boobu ñu naan wane cest à qualité bi naan wane mais c'est da nga yéemu def naan obligé donc ngay jàng ci mais qualité pure football kat moom mu sati ndañ donc non la ko wa ndare xamé mhm. non la ko wa dakar xamé ku ne bëggul nga ko mais dafa mel dal comme ñun rek dañu lugga ken ken bu mom mom mi ak ñom ñep nagu ton genn bi xam xeyna bañuy bañuy def tour ma ci stade ba xeyna motax ken nangul genn mais lolu dawal ngañ ci donc yalla ko bobu bobu bobu xam xam ci football technique bobu ak tactique nak bolé ci nak te loolu sama dok dafa mën football ba pare xam xam ni muy ni muy footballé moom mën ngaa football xam ni ngay football dafa am solo loolu ko yàlla yàlla mayoon na ko loolu moo jëm saa si gay dabaar gay dabaar ba fàtte ko mën na daw 100 à l'heure nga jox ko bal mu contrôler ko yóbbaale ko yaay femme yi booy xool défense en ligne sa bu doxee c'est grâce à lui tactiquement il est extraordinaire sa yi mel noonu ça ñëpp la nekkoon c'est une famille quoi ay copains ñoom seen biir ñoom ñi loolu force la quoi ànd ay dirigeants yi xam ni nag nekk dëkk bi di leen couver ku ci ne boy football yangi xol dirigeant yi bo guenné les yeux dans les yeux ka pass bobu yow ci ra moy ma mayo donc relation de complicité ba mon dirigeant yoy ak ñom lool dafa don tax di rafet sa digënté mhm. lool donc am na ci ci vraiment donc ci ci jour yoy ci ko mel ngañ nak xamna nak lima wax sank rek xamna dañu xaw bokku jikko motax euh, ñu amone cette relation yoy xamni fu ma san fek ma donc jox ma cër bi motax quand j'ai appris à un moment donné ko demutul estat ça a fait très mal ni melon donc du jara donc corriger don won sétani match yi non parce que quand donc on a un joueur comme Gagne ñeu estade ñu téko ci buntu ba hmm? oui ça donc euh, je crois pas est-ce que mom Moussa Ka mel non mais ci la joggé daal di dem daal tok depuis il a été sama joueur il a été entraîneur des cadets, il est en tout ça, beaucoup de football. Oui. Je me rappelle, il fut entraîneur de l'ASC Progrès. Oui, oui, oui. Dans le Progrès, entraîneur de Nerlé, donc entraîneur senior, cadet Ndiabou, il est senior. Mais comme maintenant, quand vous dites que nous sommes tous ça fait mal. Ça marche avec moi. Mais il y a des gens qui ont été négociés. négocier. Les gens qui ont été négociés, je ont été négociés. Mais moi, je suis parce que aussi, dafa jekul ça c'est lolu ñeukal bu ko wara delo avec tout ce qu'il a fait pour le sport lolu oui mais ça malheureusement nak c'est vrai bon soit ña fa non ci buntu ba mhm. xamuñu ko mhm. ko ñoñ erreur la mhm. parce que boy tek estat ñi ci buntu dafa té ñi xamni au moins xam na non pour dëkk funtu pour delo ñeukal léna may wax euh, naan euh, ñew estat baña pass na xalé suñu mbokk anti joli du par force mais c'est un devoir de reconnaissance xamni bi ñam war na ko amal en ces joueurs bu ndika non seulement ñu bayal dugg mais sargal leen wutale place oh, boo xam ne au même comme yeneen dëkk yi boo demee da nga fekk yeneen dëkk yi am na fa toog ñu xam ne ñii c'est les anciens joueurs lu mel noonu moo tax mu jóge ci ça plus de 10 ans dematu stade waxtu sa affaire football ça donc donc loo xam ne bon c'est des choses xam ni vraiment donc le njaamu doit dans ma côté dinaa ma wax na ne démb njaamu am lu fu yónnee ci ay teranga yi ci ci dëj baag yooyu mais yow donc bon vraiment donc il aurait de son vivant ñu defal ko dana xam ne oh, au moins yobul Dakar bobu pour lo demul équipe nationale pour équipe nationale mmh. pour équipe nationale xam nga bobu dañuy def pré sélection dañuy jël ñu bari mmh. bu ñu démé entraîneur bi jël ci 25 yi mu soxal libéré ci dess mmh. ñom ci ñu libéré lañu bokkon gagne ak gagne ci lañu bokkon par la suite lañu yobbu gagne lañu yobbu poulo poulo jouer na fa quelques matchs par la suite ñu jël ma fodé ñu dem fekk ko fa mais finalement dañu ko dañu ko libéré mo poulo ak fodé mhm. man ma dess ci la fexé sama ki li ma la waxon rek ba ñu da xam parce que lama fa gisoon xawmako ab mhm. soldat ci la lama fa gisoon xawmako bo dekkul dakar do football mhm. mën nga nek ci équipe bi nag fu ñu dem nga gaddu sar yi do tok mais do football mais gis nga ngañ Cheikh Omar mbod mi ngi naan no entraîneur Brak aussi entraîneur na Brak Cheikh Omar entraîneur na Dane waaw entraîneur na Brak bala bala ñuy ubi téléphone bi ablay nga bal ma rek ñu waxtu après ñu génné hommage après ñuy door ubi téléphone bi ah, ñu génné ben hommage après ñu door ubi téléphone bi hein ah. wa ci kanam tuti inshallah c'est vraiment ma deugal cheikh omar wax parce xamni ki walu gi ko bëggoon wa wa wa parce que aussi da ngay dafa di mm, image ngañ ngay mm-hmm. indal ci mm-hmm. équipe mm-hmm. aw fa ben barak jël ko ngañ ci sa équipe lool day tax xari même néma même gaay néna néma entraîner nako ma sha Allah kérok bi mu décédé fi ma tok di ndéki dañu ma woo wax ma ko. sama première réaction mooy woo Ablaye Diaw. Mm. pour rek mu teel ko yëgle. Ablaye Diaw journaliste Ablaye Diaw TFM. Mm-hmm. Mm-hmm. RFM. Mm-hmm. ci laa woo waa Louga waa Louga ñu bari sax maa leen woo ju ancien joueur ñu bari maa leen informé ci laa woowee Cheikh Seck président Jaraaf. xam nga moom mooy président ancienne gloire yi. ngañ ci ancienne gloire yi la bokk. ci la wowe sega saxo wo mbay mbeng ma ngi la koy wax léegi mm, mm. ancien joueur njàmb yi nga xam dëkkuñu fi ma len wo ku melna lay ba xam nga ko mu mm. tak rakku jabar du saudi mm-hmm. ku melna bara baara makhtar mm-hmm. maxtaar fall seydu ndaw ñoo ñep ma len wo ñom ibrakan kan kañe maa wallahi bajan ñoom ñëpp maa leen informé wax deug yalla taxaw nañ ci ñëm tam taxaway bu rafet ndax amna na xamni du waxu télé macha allah waaw mais wax deug yalla ñi wolu nañu ma ba am lu lu ma yone lo xamni ni joxe nañu ko wa kër ga contane lo wax dëgg yàlla macha allah kon dinaa leen ci gëreum sant leen ci mhm. te duma faté nek ibba baaw mhm. parce que ibba baaw yone lu am solo mhm. Ibu doomu Ibu Ndaw Kebe Iba Bawa Kebe yónnee na Gaston Mbengue yónnee na yépp na ko teg naa ko ci loxo sama tante Yacine wax dëgg yàlla mu kontaan ma ne ko nag lii waa njàmbur machallah ñoo def ngañ ngir ngañ machallah machallah voilà Sidiña nee na Euh, Cheikh Omar Mbouch il de entraîneur entraîné na fa kooku di euh, euh, ancien président bu Ndiambour bu supporter Ndiambour yi. entraîné digne humble intègre dans la discrétion voilà Gansar Diallo merci Louga a perdu un grand homme un homme calme intègre et humble un technicien et tacticien du ballon rond. il a entraîné l'ASC Progrès en catégorie cadette il a été. Euh, nee na ndeysaan Jibi Jibi Ndiaye Diallo euh, sunu xarit la moom tamit euh, mi ngi seetaan merci merci merci Matar Ablaye Ablaye ñu seetaan témoignage rapidement parce que tey ñu ngi woon këram ci ay soxnaam Yacine ñoom ñëpp ñu ngi koy mastaw bu baax a baax a baax bu fekkee yemb na ñu mën a seetaan yi quelques hommages yoo xamante ni rendre nañ ko bi ñu demee tey këram waa këram yëpp génn nañ macha allah wax ci moom. Euh, kooku di ngagn téléphone bi 77 193 numéro dama 136 93 43 77 136 93 43 moyen numéro téléphone bi euh, participer ci kanam euh, Omar les Sénégalais ne sont pas reconnaissants envers leur ancien gloire. Amadi Diop, Boy Bandi, ancien capitaine des Lions, a subi aussi le même sort sur le problème d'entrée dans les stats. Oui, oui, oui, Amadi Diop, Boy Bandi, c'est ça, c'est vrai. Hein? Gagne, encore hein? surtout à Ndiamouri. ngagn mom liñ mëna wax mom bari na lol lol lol lol parce que ngagn nit la ko xamni nit ku am ngor nit ko am ngor avant tout li gëna jafé ci doom adama moy goré té eh, ngañ sar ku goré la ngañ sañ ngañ sar ku baax la ngañ sar xalissam du ko bolé ak yow muso gis fumu xexé muso gis fumu xulowé koku sax wona sénégal wona jambour gi pour sénégal gep ngañ mu xex wala mu xulo c'est tout un tas de problèmes nga gis ko wala gis ko fu méré sax mer doko gis ci ngañ sar ngañ ko baax la ngañ amul benn problème ngañ bëgg na ay domam bëgg na ay gorom bëgg na njabotam bëgg na ñëpp Sénégal gëpp la bëgg té problème kenn duko xam nak problème am kenn duko xam bu doon dé ak bu doon dund problème kenn duko xam ku recette bopam la ku recette bopam la recette doomu adamay ngañ mom li nit ñi ma wax sama té te dafa bëri dafa bëri gis nga ngañ xëy yalla mo def nak mais ndey ngañ war tay war nak fekk mu nek ci flambeau barke ni Moustapha flambeau la doon doon tay ci lu bëri bëri nak ci lu bëri ci am am ci kom ci lepp la la wax mo dal ben ben ay ben benn genre jar gi ngi ndawel gis nga Gaye Sarr temps mu nekk onkat ah temps onkat billahi wallahi bu wàcc bu buy fay ko xalisam bu ñu fi beuy lay gàdduwaale wala xar très sérieux beuy lay gàdduwaale wala xar ñu ñu ray ñu ray len ñu ray ñu ray tok nos lek ba su ko sedd sans gêne amul ben problème ngañ dal ñu koy ñaanal ñu koy ñaanal yalla yalla nako yalla xarel aljana Yalla nako yalla yegge ci adina àddina gën kawe lim dal rek lu wax ni wax deug na sax lolu sax yalla rek ci ma ci adina bi ndax kenn xam lu fekk fe mais dal yalla bu ko cat fekk ci bamélam yalla nako yalla may lepp lu mu saxam ci biir foofu ko fi yalla defal ngañ ku ko wax ci mom saxol day sa day fi nek man ngañ ci wax ci mom sax damay damay damay ki quoi damay perturber suma ko doon wax tay du fi jog da ngañ dekk ku bax la la ku yaatu la ku bëgg njabot la dengañ lepp lu mësa am da dafal naka njabotam de man mi dengañ dama bëgg ba dengañ mësuñu wérante mësuñu wax bëgg ma rek la def di xital ay doomam ci ci mandu kon nak dama koy ñaanal yalla rek yar na yalla yar nako yalla yàlla aljana yalla bu lu mu ragal ci mel ya. merci ba wa kërëm maa ngi maa ngi maa ngi ngi ngi leen di ziar bu baax baax euh grand baba euh frère frère yassine la grand baba frère yassine de mom mo ñëk wax nonu tank dañ dem fekk ci kër ga rek mu ni en tout cas il est partant pour wax ci koy de ngagne sar ndax wax deug yalla jappé won na len comme ay mom famille famem la nekkon kër ga même si yassine mo doon borom kërëm waye ñom nenan mo len yaron pratiquement ci ci ci mbeugël Euh, nekkoon ko xamni en tout cas euh, ken dootu ko présenter ci football bu Louga def fi lu nek mo aduna tay Louga TV diko defal hommage de 77 100 136 93 93 43 77 136 93 43 moy numéro téléphone bi ñu jël ki nek ci ligne bi amna ku ci ligne bi allo allo. wa Waalaikumsalam, malam Mam Dudu. Ah, Mam Dudu jauh. Sama dong. Mam Dudu? dem na dem na mam dudu mam dudu ah mam dudu mo don wote non depuis espagne defena ma ma mi ngi italie mi ngi torino mam dudu eh, mam dudu fekke meun nga ñewat ñu ñu ñu ñu xaaraat la wala kenen ci eh, ligne bi ñu eh, jël benen appel rapidement après bala ñu del ci wat ci plateau bi allo voilà demna 77 136 93 43 euh, Ablaye 77 136 93 43 Mon numéro téléphone bi euh, bu vous am na euh, keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko ñuy dugg ci euh, plateau bi justement père defe naa ni mom même ci côté terrain lim que doon ci biti muy personnalité bi. Mhm. lim doon ci biti muy bi. lim doon ci lim doon ci biti ah, intégrité de la personne. Mhm. doon le woné également même ci biir terrain bi. li muy woné ci biti la daan woné ci biir gis nga wax na la. dal ma ñu jël ki nekk ci ñëwaat allo. waaw salaamaaleykum di Jadot. naam. allo. allo dégg. waaw la. mala mam dudu doom ibu ndaw jaw ah mam dudu kontan nañ ci wote bi waaw <laughs> ma ngi walu ga gep jere jef jaw di len jale hmm waaw damay wax damay témoin rek ci pa ngañ sap hmm parce que ñun amna luñ xam ci mom quoi deug la parce que da lañ togg ak mom ci buntu bitik bi ci watu kër ga hmm dama la bëgg xamal ni rek immigré yu bari mom mo nekkon sen conseil hmm nit ku baax la ku dal ndeysaan bu la gisee lim lay njëkk a wax loo am na nga defal sa papa na nga defal sa yaay mm-hmm. ci moom laa njëkk a dégg mu ni ma sëriñ bi njëkk mooy say waaju mm-hmm. nit ku baax la ñu ngi koy ñaanal daal yàlla ko yàlla xare àjjana amin amin amin amin amin may nuyu sama papa yooyu di nuyu sama papa Mor Fanta mm-hmm. ñu ngi gis li ni ni taxawee Louga ñu ngi leen di ñaanal baax a baax jërëjëf jërëjëf Diaw. jaajëf kontaan merci merci Mam Doudou. jaajëf merci merci ci ci ci appel bi père yaa ngi woon ci. diggam ngaj du terrain mooy. avant njàmbur. Mhm. parce que njàmbur bi mu juddoo yàggul. man gaynde baara pullo ngañ booba tangu potu ganyang mhm. potu meew yu nu gañe ngañ tax ñu gañe ko. Mhm. xam nga wax nga ko léegi dafa habile technique. Ken mënu ko téy mhm. suñu amee match potu mew ba match bi jafe ba jafe dama ko daan wax ni ko ngañ waxal ci lii mais gis nga bu xasee ba wob tubay mhm. kenn dootu ko mën a téy ngañ mënu woon a fubal ñibbi suñu potu mew keneen ku ñu fubal ndax ngañ maaleykum salaam papa baal ma ma jël ki ne ci ligne bi ñëwaat voilà mm -hmm. je pense que référence lañ ci njàmbur mhm. té bu ñuy wax ci ngañ ngañ ngañ sar war nañ ci mëna wax lu bare bare bare bare bare deug la ndax ngañ humilité bi mu amone hmm ak yar bi mu amone ci mag mu tollé mom hmm fa li ñu ñëpp wax rek mooy dëgg am loon ben histoire ak kenn mhm. li ci ibu ndaw wax rek doyna mais dama lay won ben qualité bo gis nga keroog bi ma ibu ndaw bi ma ko ibu ndaw hmm comme li mu wax légui dama wo doomu dam cissé doomu Tafa Baawo ak doomu Ibou Ndaw Kébé ak Gaston wax leen li Ibou Ndaw wax li li ma li ma jox ci loxo Ibou Ndaw la tegee. Mhm. pour se dire que Ibou Ndaw ak ñoom gañ daama ay daam ak ay Tafa Baawo fi leen tegoon dafa ëpp. Mhm. Euh, technicité bi nekkoon ci tànk Ngañ Sarr ak Ibou Ndaw Jaw mii loolu ndaga bi daan wax c'était pour la euh, la samba brésilienne mais dama lay seedeel benn Mawade Wade boo boo seetloo sunu demi final contre ASFA moom dafa yéemu woon ci techniciens yi nekkoon ci njaabur muy ñoom ndaw ñoom ngeen. Mhm. mu ni moom mënul mësul a gis équipe bu technique comme équipe bu njaabur bi te balaa ñuy egg si demi-finale bi ASFA fekk na ki nu mujjee dóor mooy mooy mooy mooy mboose bu kaw la kaw Ibou Ndaw Diaw mi ngi woon ci banque bi mais mboose mënuñu 2-0 à la 84e minute la dugg. bi mu ci la signé égalisation bi quatre-vingt-septième minute ci la signé premier but bi quatre vingt minute mu dugal égalisation hmm ci la mawad yéemoo yéemoo ci ñooñu. et même il faisait il pleuvait un peu mais tànk bi dafa bal bi dafa daan tànk ci la Saala Ngom yàq presque nu match bobu bu tëddee ñoom bu Ndaw ak ñoom Ngañ fu nek may nañ fa seen jaloore comme li morta wax sa ñun dañu wara xam li ñu doon di leen sargal bi ñuy dund jox leen gëdd bi war sëkk sëkk sëkk fu nu taxaw ñu honoré leen je crois que ça c'est important Mor Thiam moom la bokk troisième génération bi moom itam di jàmbaar di gagné concours jeune footballeur je pense que c'est extrêmement important il faut que Louga ñu xam ni Louga la Ndiambour a toujours été une famille. Mhm. may jaare waa kër ngañ bu baax. Mhm. ñaanal yàlla mu xare ko àjjana. mais c'était un homme pétri de qualité booy wax football bi ba pare dans la vie aussi dafa amoon qualité. Mhm. jërëjëf donc jërëjëf Bawo jërëjëf président. jërëjëf waaw laay moom. damay wax rek ni taxawaayam rafet na ndax keroog bi ñuy dugg ak ngañ ci armel yi. Hmm. la génne ci poosam xaalis bu bari jox ma. ndeysaan. ñi ma ñi ma ko jox nee naa ko teg sa loxo nga teg ko ci loxo waa kër ngañ. Hmm. te lépp mooma. Hmm. moo ko dox. wax deug yalla lay jam wa jambu munu ko fay la ndessam la ndessam jabotu ngañ munu ko fay mm-hmm. waye nak xamna ni bugul ko fay sax mm-hmm. ndax devoiram rek la def devoiram la def ci ligne bi allo assalamu alaykum malikum salam koko dudu ko kan la man la nafi job yow la nafi job nafi job nafi job waaw rak jabar ngañ sa ah jobu juba jobu juba job la def job ba yene ci jamm jërëjëf job massa ñu ngi leen di massaw bu baax alhamdullilah kay ñoko bok ñoko bok ñu ngi leen di massaw bu baax baax wallahi ñoko bok ñoko bok Diop Diop Diop ah dama ni won na wata rek pour dugg ci émission bi hmm parce que nek mom da fay suñu da fay suñu taw yaay bi sa suñu taw papa ndessane yar ñu yir ñu hmm tek ñu ci yoon bu baax di ñu yedd mhm. bëgg suñu njaboot man sama doom bu jigen bu ko na mu mhm ndax moko ko nampantal fette ko jappale ma ci dima ci dimbale ñu koy ñaanal mhm. yalla yalla ko yalla xare àjjana ya, yóbbu ko ci àjjana firdaws bi amin amin amin wa bëgg njabot nak bëgg hmm bëgg njaboot waaw di nuyu ibu daw ibu daw jaw sama doom hmm ñu koy nuy mom mom mom rek bu toge jarul ñu wax lay ndeysaan mom bu toge jarul ñu wax mhm. tax dafa bokk ak bokk ngañ deug la waaw moom Fanta Thiam tamit benn bopp rek lañ ñun ñëpp. Mhm. ñun daal loo ci mën a dégg rek mooy naqar rek la ñu am ci tey naqar rek. waaye nag yàlla bu soxlaa. Mhm. jaam ñàkk. dëgg la. waaye na fi. dëgg la dëgg la. waaw ku ñu yéeroon la nag. Mhm. ku ci njaboot yéer ñu nag. yéer ñu bu baax a baax a baax. man moo ma doon noonu may def sport fekk ma am sama doom bu jigéen bi daf ma ko daan téyeel may dem fu nekk di basket yi di ñëw. su ma ñekk bu ma fekk bu uuf ko ba mu nelaw. te dama ci am dara lu ma naqara. ndeysaan ñoo ngi leen di gërëm di leen fan. jërëjëf geste bi ngeen def neex na trop ci suñu xol. jërëjëf neex Nafi rakku Yacine Nafi Diop ah. doomu Daouda Diop. non Nafi Nafi. beneen doomu doomu euh, rakku kii la rakku rakku Yacine. Ah, mi ngi mi ngi. mi ngi sukkoon ci ñëw na ñëw na ba ci man très bien léegi nga demal doon waxtaan dana jafe trop di wax ci ngañ mm. man ne ñëw ma ko waxal sama bopp Louga amul kenn xam ne kii bëggoon ngañ oui Louga ñëpp bëggoon ngañ maan nga xam ni amul xam doon nakar ci ngañ non amul moom mënuma ko waxal sama bopp allo ko defal lool mm. salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum Kubah assalam ku bax ñi ngi lay ziar ziar ko kan la ah, Makhtar Diaw Makhtar Diaw ah Makhtar na nga def way waaw président comité supporter ak jam dere def ñu ngi ziar bu baaxa baax dere def ngi bu bu baax waaw di nuyu tamit euh, père bu ndaw Diaw mhm. ma lay fay bu baax waaw di nuyu tamit euh, père Mor Fanta mhm. di leen jaajëfal bu baax tamit ah Euh, di bokk tamit euh, ci si nga xam ne moo ñu dal fii ñun muy génn àdduna suñu père Ngagne mu nekkoon tamit ni ko xam ni duñu ko présenté ci Louga mu def si lu bari ci ci jeunesse bi mm-hmm. encadré jeunesse bu bari tamit mm-hmm. parce que moom il m'a entraîné euh, au il fay nekk yoroon nañ foofu ñu ngi daan entraîné terrain moo daaw Balla Mbacke mhm. donc ñu xam ci lu bari ci moom loo xam ne à travers histoire yi nga xam moom la ñu doon nettali suñuy papa dañu ko wax tamit mhm. mais l'essentiel daal li ci am mooy solo mooy li koy ñaanal rek su mu jëm gën a ko su mu jógee. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla xaaral ko àjjanay firdawsi. amiin amiin amiin amiin. parce que yàlla moo ma boolee ci décès parce que jour décès bi ñu nga fekk à l'hôpital ce matin. Mhm. boobu maag grand ñaa ñoo fa nekkoon bu ñàngaan moom sax moom a annoncé décès bi par la suite laa ko jël doo ko defee partage ko ak ñenn ñi quoi parce que loolu la quoi te deret ji moo fort daal te xam nga ñam jàmm dëgg la on la ko mm-hmm. doxee na te tamit lu mel nii tamit war nañ ko di def mooy hommage koy teel def balaa ñuy génn àdduna mhm. ñi nga xam tamit ñoom gëdd gën am ci biir dëkk bi waat leen di jëggal waat encore bu baax a baax bu ko jaale bi du comité supporter ba ak ñam mhm. di leen jaajëfal bu baax a baax merci matar merci président supporter bu njàmbur matar matar non ah, non président c'est pas mo fi nekkon naka wa mo fi nekkon ñi ngi wajal ñom sen assemblée générale ñomit wa wa dama euh, doon wax mhm. mor fanta technicien la xamna limay wax mhm. ndiambour bañu fa nekké ma ngagne pulu mhm. gis nga ni ñuy defal messi ci barcelone lañu pulu ah, après ñu tédé ma téléphone bi touti assalamu ah maaleykum salaam. ku baax ki ñu ngi ziar. Doudou maa ngi nuyu di la ziar man la Awa Dieye. Awa na nga def waay. naka yaram bi. alhamdulilah. ah ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi defal suñu papa ngeen saar. Mhm. yow nag defaloo kenn fan ko nga ko defal. ndeysaan. ñu suñu papa Ibou Diaw nag. Mhm. ndax gis nañ taxawaay bi. Mhm na taxaw na ngay sa ci teewaayam taxaw ko bi mu jëddoo àdduna dëgg la di gërëm tonton mor fanta mhm. nuyu di gërëm bu baaxa baax dara jëf dara jëf jërëjëf na ngañ sa na wax mo li mëna hmm ndax daf ñoo njaboté yar ñu ci kër doon suñu borom këru hmm suñu bàjjan baax lool yaa suñu hmm uuf ngañ uuf bu rafet nak hmm nga nit uuf ay njabootam uuf bu rafet njaboote ñun ñëpp yi tatagal ñu di ñu jàngal di ñu suñuy leçon di ñu defal lu baax. Mhm. ba mu ñu ñun ñëpp ba teg suñu kër ñuy sëy. dëgg la ñu rafetlu taxaw bi ñu taxawu woon nag. ñu mhm. ñu taxawoo at ci àdduna bi. yàlla na ko yàlla teeroo ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi. amiin yàlla na fi ci lépp lu mu doon def. yàlla suuf oyof ci kaw amiin amiin seen njaboot gi fi bàyyi yàlla teg leen loxo. amiin ñuy gërëm soxnaam bu baax nag. jërëjëf. li gërëm toog na Ibou Diaw nag rafetlu na ñu def lool nag. Mm-hmm. gërëm nañ ko baax a baax. ndeysaan yàlla ko yàlla fay yiw. amiin amiin amiin. jërëjëf Doudou. jërëjëf jërëjëf Awa merci. Awa Dieye merci merci Awa mooy seex yi euh, Ablaye. Nous cette année un témoignage de léegi euh, on nous suit depuis Paris hein. merci Pape Kébé euh, merci Louga TV vous êtes suivis depuis Paris merci Cheikh Omar Mbouch. c'est le respect qu'il avait euh, ses cadets c'était impressionnant il est loin d'être mon aîné mais il avait un respect vers les plus jeunes qui nous euh, euh, qui nous faisait rougir yàlla de ko yàlla Yalla merci. témoignage tu këram la le montagne Mak yaasin soxnam ngeen ñoo bokk nday ak bay ngeen yar ñu nak ñun ñepp ñu gëmmee ci kanamam mu baax lool yaru lool am yërmane lool bëgguñu bañ nañ ko ba kër gi moy suñu taw moy sama taw papa Bugul bugul bugul dara lu naqari kenn bugul dara lu naqari kenn man moom man loolu man nako koo ci man ci mom di sama xarit nak, di sama xarit lol nak bëgg ma torop torop torop suma xasse ba joggé Dakar ba ñëw fi amatul ci kenn soxla lu muy def lu wooma di kii dañ koy ñaanal yàlla tey bëggoon nañoo taxawaay beneen taxawaay bu dul bii di ko ñaanal yàlla fu mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla yóbbu ko ci àjjanay firdawsi ndax ñun moom la ñu xam xale yëpp moom la xam wax dëgg yàlla yent bi sama xol nag dafa fees torop moo tax waaye kon damay toog danaa wax wax bay bëgg a ndax lu baax rek la ñu xam ci moom ku feebar mi ngi ci yow di jooy lu jot nit rek mu jóg bàyyi yitteem yëpp taxawuñu fu nekk ndax taxawu nañ fa nag ñu koy ñaanal yàlla rek bu ñu sañoon tey dañ koy toog fii di ko teertu màkka mais duñ ko defal lii waaye yàlla lii moo neex yàlla waaw waaye ñu koy ñu koy mas métti nañu daal métti nañu torop torop torop torop torop ba fu métti yam mais nag yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk waaye li ñu war a wax ci moom bari na. may fàttaliku ci moom loo xam ne marqué na ma euh, damaa jóge Guinée Conakry laa nekkoon jóge fa ñëw indaale sama doom. bu jigen boba maangi basket suma solé sama yéré jog di basket yi du ma xam ku ko téyel mu jël ko boba mok mor sar domam ño maase taxaw fi ci dig kër gi lay tok defal ko cere soo defaral ko di ko bambaane di ko bambane, di ko ba ami nelaw ma dem doxi samay soxla su ma fekk mu wufal mako teyel mako ma waxé mu ni ma demal demal nga bayiko fi ma dem diko fi bayyi fu nekk laa doon dem bu baax trop trop ba ma jël sama doom bàyyile ko ko su ma sañoon tey fii lay toog ba mayel ma ko fekkal ma ko waaye yàlla bu soxlaa rek comme li ma la wax man fi ma féete woon dafa bëri mënumaa wax daal maa ngi jéggalu dem bi naqari ñu lool waye nak yalla mom kenn du xëccoog mom né fi normalement xajoon na fi wax dëgg neex yalla parce que tolluwul foo xam ne rek euh waron na mëna dem mais nak yalla mom kenn du xëccoog mom xeyna na bisam bi mënu ko wona wessu wa waaw dal la xamni mom xam nga ngañ mom bo bo bo boo bëggee di fàttaliku ci mom da ngay fàttaliku lu bari parce que vraiment ku bax la won ku am kersa ku bëgg njabot ku bëgg ay gorom tek ñu ca kaw wax deug neex yàlla moom macha allah dal, wax deug neex yalla dañ koy ñaanal rek fa mu jëm daxal ko fi mu jëm wala ñom euh, famille bi la euh, dégg nga nafi legi ak euh, kii di grand ousmane wala ci témoignage yi ñoom nafi mi ngi naan mi ngi ko guiné ba mu ba mu jógee guinée ñëw fii doon basket yi dom jam amone ben ngañ sar ko nan tey lu muy dem entraînement di ñew hmm. lolu la wax ba xol ba toy mu joy momit na fi eh, ñu ngi leen di massa bu baax ak grand ousmane momit momit eh, mag la ci yassine hmm. euh wax dëgg yàlla ñoomit nee nan daal ñàkk nanu daal ñàkk nanu loolu la wàllu gi ñàkkee moo ñàkk na boo déggee nafi ni wax nga xamni hmm. amna fu mu leen fu mu leen école c'est ñu ñu mu ñu joy rek mais lolu mais ku ci li ngay sentir ci ngañ loolu daal yaa ngi wax sànq ci relax grand bi ngañ footballkat bi mu ne woon xam nga njaamu dafa am équipe boo xam ne bii daawuñu tricher. njaamu ne tricher pas. dañu jouer juste ñoom bali moo tax ñu amal ay nit ñi xam ne ñoom wóoloon seen bopp. xam nga kon day xam ne da nga attaqué mel ni Sall Ibou Ndaw Kébé nga am gauche ko mel ne Gaye Bar am Poulo am Ngañ Sarr am Ibou Ndaw Diaw. am ci gannaaw taal Fall rek am Baara Ndiaye mais ñooñu saay mi pour ñoom jàppale ñu ku taxaw sa xam ku ci ne am nga loolu la yàlla may ca kaw on a des flèches xam ni soy macha lañ man ku mel ne ngañ fu la neex man la fa pass im naw bu affaire bi jaxasoo mu jël affaire bi gëdd rek la problème problème mu duñ ko pass ci kanam kay kaayam dugal ko sa veut dire mel noonu ku mel ne ngañ sa yoyu dafa dafa par force xali yi voilà malheureusement ta yoy ñi a pas la télévision ne kon ba da nga mëna xol xool gis ni foole mais li ma la wax ci mom moom ni léeg nga yaakaar ni wal na gannaaw mut mais bu passé rek ca yow ñu ko déggante won nak mel ne ngañ mbese pulo comprendre nako ko ibou ndaw comprendre nako kebe ngagne sa comprendre nako ki comprendre na ko c'est ku ci xam nga ni à tout moment war na mëna pass c'est donc daw bet ken lool nak mo len may cette force am fi tun ba ku melni mawat mawat mo tank na ko ne sax mawat mom nimu fonk won njambur mom mais dafa jégon dayo mawat wad ma salam kay non mo kay sur le plan donc du euh, malheureusement donc taw yi am don télévision mais si jamais la télévision ba xali xol lélé ma di gaana di comparer ak maradona contexte ben dafa xaw jafe la ñu am ko taay ñu am ko mm-hmm. parce que joueur ñi nga dëkk jóge fu ne mm-hmm. day xaw jafe mm-hmm. mais mo lañu am luñu sauvegarder au moins fexe ba même ku fi dëkkul bu dikkee intégré nekk si dëkk loolu moom moom moom moom moom maa ngi xam ni amoon na ci jaamu te amut ci nit ñi donc moo tax c'est sincère la nag moo tax ku jóg ci terrain rek yaa ngi xalaat su ma génnee tey ji nga wax sa copain joueur nga gën ko mais nga ragal affaire bi sa am nga yaakaar ni moom man ibu ndaw mi dem balaa nga ragal affaire bi ak li ko yàlla mayoon donc loolu kon ngañ am na fu mu àggoon amoon amoon dimension bu rëy ci fu mu li ngeen wax sànq rek eh, équipe sénégal xamuñu delloo njukkal ancien joueur xamuñu ko hmm? nettali naa la keroog dama jóge équipe nationale ñëw yore sama carte internationale doo paas hmm? ma dem votal di seetaan yi match nawetaan nawetaan kama fu fekk téye carte bi ni ma carte bi valable xam nga wax naa la sama xol dafa tàng ba ma xotti carte ba mm. loolu rafetul ngañ sar looloo ko dal ki looloo ko dal ki dafa jox dole njàmbur ba mu jeex tey boo ko mor mor fanta ñu bari duñu ko xam mm. doon naa bëgg indaale benn photo bu umar cham nek xam nga kërëm mm. ma nga lay xam ni Oumar Thiam xamu ko umar cham mm. et mm. eh, eh, Pape Kébé photo ba umar cham bi ñi football ak Jaraaf di égaliser ce 4 4 yi mo dugal 3e bi ko Ibou Ndaw so Kébé do duggal 4e bi tay bo waxon wa Louga umar cham xam nga ki mom dana ko xam parce que mbokam duñ delo ñukal nit da ngay leen di jox sa doole bu mu jeex ñun musuñu bëgg dem fenn ndax jàmm gis nga ngañ waxna la fi ni la dama daan wax Ibou Ndaw kebe wala gayde suma demi di jeli bal bu len xaar na xol len dana len pass ngañ mako dakhon dàqoon hmm. ngañ moo ma ko dàqoon ngañ du la ko gannaaw la lewon pass la hmm? wax na la sànq bu la passé ken bu ci mën dara dañoo génération ni dañoo yàgg fubal football dino jóge ci nawetaan and bu ak ci njàmbur ba nga xamni dañu xamanté ba wax naa la kérok ni la lima gis légui ci football da ngay sa partenaire da yoré bal nga daw di jëli bal bi ba ñu jox la bal bi nga soga xalaat lo koy doy hmm loolu du football mhm. nga xam limay wax hmm xam nga sa part sa partenaire xam nga ku ne xam nga qualité da ngay jëli bal bi ma jëli bal bi li lay def hmm loolu moy bête défense waleen dakar surano te ñett lañu man yaxaya gaynde wa lugu yi nek dakar mhm. magu ismaïla mbeng fall bi adjoint maire magu mhm, mhm. ñoonu wo dakar surano wo fatou gewel diouf décor ñu jox ñu enveloppe bu def xaliss gannaaw mbéri fi woo fi sargal ma suma dara lu ñu defal njàmbur waaye ñi ñu jiite woon ñoom ñi nekkoon président njàmbur ñoom seen jaan wàccoo na ak ñun wax leen daan defal lu am indi lu ko wax dëgg yàlla wàccoo nañu ak ñun mais nag ñi jël jaan njàmbur gannaaw gi ku mel da ay dara asim xaalisam yëpp njàmbur ko jeexal da ngay nekk président moom mu nekk coordonnateur moom mooy dépensé boo ñëwee remboursé ko li xaalis li dem ci xaalisam kenn mënu la wax nu mu toll te kenn du ko tudd te war na fu mu toll di ko gërëm di ko sant parce que nag waa Louga la liba libaane naar la mais fii la juddoo mhm. fii la juddoo fii la dëkk mhm. kenn ëppale wu ko ci jàmm mhm. mais yooyu yëpp ñoo ñëpp fàtte na leen eh, waaye nag da danaa wax ñi am na ñu fi ne nag ñu baax ñoo xam ni ci njàmbur la nekkoon xalaat fii ba début janvier pour organiser ben wàcce kaamir bu mag boo xam dirigeant jàmbur bu bu décédé wala footballeur bu décédé wala supporter bu décédé ñu boole leen wàcce leen kaamir seet lieu bu yaatu ñu def ko fa loolu takk nañ ko ba pare takk nañ ko ba pare kañ lay am nee nañu mën xaar daanu dajale financement bi yónnee ma ko man mm-hmm. daanu ko jox laay baaw mu teg ko sama loxo ñu organiser ko déjà waxtaan naa ci à ñoom Yaxé. ñoom Fall waxtaan l'a ci ak ñëpp ba ñu ngi ñu ngi xaar. waaw wàcce kaayam dina am solo. 77 136 93 43 merci Matar Fall merci Louga TV pour ce témoignage posthume euh, merci aux euh, invités qui ont mieux fait qui ont mieux euh, faire. connaître l'illustre disparu Matar Fall merci mi ngi ñuy suivre dëkk Sëñ Louga je ngi lay bégge bu baax a baax euh, Barak Mbodj nee ku baax la mom bi ma koy bi muy brak la ko xamone yalla nako yalla yàlla yërëm ko aljana ñu jël keneen ci téléphone bi bu féké yemb na 77 136 93 43 ñi ngi def hommage Ngagne sar la ñuy waxtaanee tey jii ci Louga TV première chaîne digitale fi ci Louga képp ko xamante ni mën nga ci bok mën def 77 136 93 43 Ablaye bu amul ku nekk ci ligne bi ñu sétane benen témoignage après ñu ñëwaat. wax dëgg yàlla ñun bi ñu nekkee ay xale ba léegi moom la ñuy gis te musuñ musul jooyloo xale fii wala mu jooyloo fi mag musuñu xam ci moom dara lu dul baax wax lu baax def lu baax bu la gisee di lay yedd di di la wax wax yoo xam ne wax dëgg yàlla boo toppee wax yooyu di nga am lu baax ndax lu baax rek lay waxal nit bu lay nuyu yow yaay dem rek mais moom du dem parce que bu boo demee sax bu demee sax day defe ni xëy na di nga am lu la naqari du dem day taxaw di nuyonteeg yow di laajte di ñaan di ñaan di ñaan lepp lu mu mësa ñaanal doomu aadama njaay nak yalla nako yalla fulal mu fekk ko famu mu nekk li mu ci njabot yalla na ko fay xàmmeewul kumu jur ak kumu jurul ñun de ay raq soxnam lañu mais dafa melni ñun moñu jur wallahi dafa melni moñu jur suñu doom yi nak mom da leen le ci xaalis ci lepp nak ci lepp barki Nabil Moustapha Ngaye yàlla na ko yàlla fay xolam fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge bu fekkoon ne nag loo xam ne luy jël temps la mën nañu wax ba suba te duñu pare ci ngañ yàlla seede na loolu yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla euh, xaare àjjana àjjanay firdaw si nekk këram njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxoom ñu dund ba sut seen papa ay at yàlla def jàmm daal suñu mag tëm yàlla na ko yàlla defal jàmm limu sumbu mu sumbu ko ci bismillahir rahmanir rahim génn ci ak alhamdullah rabbil alamin parce que magla bo boo mom tom ku waxul ci mom rek do gor barki nabil mustafa yasin adour mo wax ci yasin sama xol day fees Yacine dañoo soutenir wallahi Yacine man bu mu mënee bind dara ci ecole moom la moom ma téye yóbbu ma ci sàmba sunna dugal ma lu ma fa am rek tey lu ma xam man tey lu mën na xeewul ci école rek moom laa koy santee noonu la nekkee ak ñun tam ci biir kër gi wallahi yàlla laay seede li may wax dara taxul nag yàlla moo tax may wax barki Nabil Moustapha sant yàlla rek balaa may jàll si lu bari sant yàlla bu baax a baax di sant bu baax ndax sunu sunu grand bi parce que man du ma ne sax sunu golo sunu mag bi laay wax waaw sunu mag bi moom def naa siggil nañu tey looloon doon ñaan yàlla parce que vraiment keroog sunu xol sedd na si waa Louga avant tout sunu xel sedd na toob si waa Louga si wuyu si bi ñu wuyu si waaw wuyu si nañ ko seedeel ko fa seede yoo xam ne aussi ñun amul lu bari luñ si mën a teg parce ñun lu ñu wax rek dañ naan. goroom yi lan wala ay mag ay seen mag la wala loolu moo tax bon xëy na suñu wax mais daal xam naa ni man moom bon sama grand la woon sama goro la woon sama papa la woon waaw daanaka man la man man moom a yar bon di si sant yàlla bu baax fii moom c'est la famille fii moom boo fi ñëwee doo doo mën a ràññee dara amul fii moom xëy na yàlla noonu la ñu suñ papa yi yare aussi doo fi ñëw ba am dara benn ràññee boo fi def du goro booy xam ni kii mooy goro kii mooy pàpp kii mooy rakk kii mooy Mor gay mii suñ taaw yow xam nga boo ñëwee fii da nga naan moo gën a tuuti si kër gi loolu dañ siy sant yàlla dañ siy sant yàlla bu baax a baax a baax bi nga xamee ni yàlla defal nañu loolu te loolu moo ñu ëppal alal loolu moo ñu ëppal alal moo ñu ëppal lépp lépp loo si àdduna ni ñu mel suñ kër gi moo ñu ko ëppal te ko waxul bon amna ñu bari ño xamni tay comprendre ñu sax num démé bon grand bi tamit sante gëlem ko mënuma ko gëlem xaw lumay wax bon di sante yalla di leen sante yéen bon ma nga non dal fofu dal la mëna yëm le reste mom xamna ñi mag ñoo mëna expliquer lu gëna bari voilà merci wa wa waa kër ga ñom tala nday xadi ciara ñi ngi leen di nuyu awa jeey cheikh yi ñi ngi leen di nuyu di leen massaw bu baax baax eh, grand bar également eh, sirina uli jamil sar domam la mi ngi ci bitim rew defana ni di ñu sétane momit mi ngi wax un grand merci à tous les jeunes lugatois ñom même wa kër ga dañu gëreum lugatois yi sen taxaway ci bis bi surtout waa njàmbur hmm. ndax bi ma leen woowee kenn manqué wul Ken, su limé fi lañuy ñuy fanaan la dalee ci sëriñ camara hmm. jaar ca hmm ba ci lamine cissé xam nga lamine cissé kej ngeen ko gis hmm. kenn wul ba ba baal ma ñu jël ben appel te ñëwaat euh, euh père euh, Baye malik job merci dou Doudou également allo allo allo salaamaaleykum salaamaaleykum Doudou waaleykum salaam kooku Doudou ba man la malik Ndeye Mari. nga def maa ngi lay nuyu baax di ziar ni sama papa Ibu Ndaw hmm. di papa Mor Fanta di nyepu. nuyu yéen ñëpp ñu ngi lay fay bu di leen seedal ni ngañ mi ngeen di kii tey nit ku baax ku sedd dama hmm. mënewul wax nag waaye am na lu bari luñ mën a wax ci moom Mhm. maa ngi koy jaale doomu ñëpp ñi fi nekk ak ñi génn ñëpp di leen mag saw te xam bu doon toppatoo mooy taxa dem ak sonn ci seen papa du dem fenn sonn nañ ci topp ci ba sonn allah yàlla na xippee àjjana amin ñu ci ñàkk yàlla leen ko yàlla wuutal la maa ngi koy jaare sama bàjjan yaasin mhm. bàjjan bu mag bàjjan téye ñu yiir ñu buñ sañoon du gis dara lu ko jaaxal mhm. maa ngi koy jaare famille bi yëpp ak doomam bi yëpp yal na xippee àjjana te malaaka yërmande teeru ko. amiin amiin amiin amiin merci beaucoup Doudou. jërëjëf jërëjëf Ouly. merci merci. wax ji benn lay doon. xam naa ñi ko xam ci xam ngañ football kat néew na ci Louga parce que ñu bare amuñ chance gis ko mu football. c'est-à-dire ñu ko xam ñëpp ci baaxam ci nit nit ki nga xam nit ki la ñuy wax nit ki nekk ci dëkk bi yiw macha allah foo ko fekk mu correct sol correct day correct. mu daal comme ko mbokk wax ni bax ñom ay ñom nafi je man de ñaan yalla defal xol muñ parce que ba dégg ni waxe ni nga xamni ma donc euh, lu lu lu lu metti mo len dal mhm. lu am solo la ñak yalla nak comme di non non ak mbiri demee mais dal suñu grand bu bax dem na eh, mais comme ni ko im doon waxee dama def benn allo mo mi màgg da ko defoon président national des supporters di ñam kan mo mi mhm ku daan football ba am am am ben ben ben ben ben dayo bi ñu nga président des supporters bu Marco Diouf bu sana dama amoon dama xalaatoon jaay lu njàmbu la bëggoon jaay boobu ibu ndaw fu mu dem le président njàmbu mais nii naa ko jox gëdd bi ci war c'est-à-dire donc am na loo xam ne dafa def aksi moom Marco Diouf sa yem dafa ñëw fekk sabar amoon ay joueurs yoo xam ne dugal lañ dëkkoon am aussi ay gan aussi il a réussi à faire que fi nekk ñu ci bare ñëwoon fii ba tey fi nangut ñoo dem cest à c'est vrai donc temps yi nii booy ko mel équipe bi ñu bari dëkkuñu fi message loolu dafa tax euh, dirigeant yi war na mën na am gën a xarañ ba fexe ba au moins xale yooyu ñëw fexe ba intégré dëkk bi parce que quoi qu'on dise le njàmbur restera toujours une équipe traditionnelle mooy mm-hmm. mënta ñàkk mooy du mënta deñ l' aspect traditionnel njàmbur mënta ñàkk turu ci boppam mu ñu ko génnee ci li njàmbur war a doxale bi bi loolu ngay bokk dool ci waar bi donc loolu daal laay ñaan sama donc donc les melni na war nañu c'est vrai que père limu wax yenn ikoni fam ku nek ku nekk alaykum ma lay salam na ngeen def ak choono leen kan la man day xaama jóob doomu gaynde baara hmm? doomu gaynde baara doomu gaynde baara waaw ah day fama kooku sama doomu wa wa kay ndey fama ni ngi lay ni ngi lay déglu ni ngi lay déglu wa ma ngi leen di ziar kay yàlla yalla dangu papa ma lay ziar da kay na yalla nangu te boole nu yool bi inshallah insisté na ba sonu euh na xaw ba xaw papa papa bu papa mom lañu bayyi wel allo ni lay deg ni lay deg ba mu bëgg ñu pomp ñu bëraay mo ñu ko do sax do ñu jur lay ndeysane ñu ñaanal du fan ak wet amin amin di ñaanal suñu papa mo ci am mom baax baax wa kay lo dama ne won na dug rek sa jerejeuf jerejeuf jerejeuf wa kay merci beaucoup merci merci okay. merci makan ndjay louga a perdu un grand homme tous mes condoléances à la famille sar euh jerejeuf makan def na li mo amna solo wa amna solo man dama bëggol balay may fatte sante ay nit mm-hmm ci taxawaay rafet yu taxaw nañu ko ci ngañ dama koy commencé ci sama rak sidat sidat jaw sidat sama auto la yoré mettre ko ci disposition ngañ bi mu fu di dem moko yobbu ndessam dem na sax bay togg diko yobbu ndessam kérok bima togué di damay séti ngañ dama xamul fu mu nekk parce que xawmone ma nga kër jabaram wala ma nga ci kër mhm. mu yëkkati téléphone bi woo Sidaat mu sa ma ne ko damay laaj ngaj fan la nekk dama ko bëgg a seeti. Mhm. mu ne ma maa ngi nii toog moom ñu ngi nii ci néegam ma ne ko kon maa ngi ñëw mu ne ma ne nee na ma jox ko téléphone bi mu jox ko ngañ ngañ ni ma Ibrahima ma ne ko mu ne ma jarul ngay déplacé yow sa jaan wàcc na. Hmm? si walaay ñii la ma ko wax sa jaan wàcc na si yéene àgg na jarul ngay déplacé maa ngi tane demuma. ku bax ki ñu ngi lay ziar bu bax yàlla na yal na bi ziar ndaka yaram bi baye ak rek alhamdu kan la man la man la pamboj pamboj pamboj euh, di wote paris paris waaw wala mboj bienvenue ñu ngi lay deglu waaw ma xana di participer ci émission bi rek mhm. di ko rafetlu jërëjëf mboj il naan nit moom bala nga ko kii ak yoonu il faut nga xam nit ki ngañ man mën naa cee wax lu bare bare eh, bare bare bare waaw parce que ngañ saar mën naa ni man bis bu ñëwee branche man maa ko indi man mi man mi man mi ba tax mu ñëw man ak Ousmane Diallo ak Ma Abdou Tall ñoo ko joxe woon fekk fa tëj bi tidd ba indi ko indi ko dëgg la waaw mu ñëw nag après muy nit ku baax di ñaan yàlla xare ko àjjana ya gën a kawe. amiin amiin amiin. waaw waaw di jaale ay mbokkam ak yooyu yëpp. Mm-hmm. waaw euh, may def ay témoin ay kii ci moom euh, ma moom ku bëggoon Louga la ngañ moom ku bëggoon Louga la ku doon ku social la bëggoon Louga. Mm-hmm. man xam naa ci dara parce que damay wax rek en en deux mille un bi muy yor junior yu Njàmbur ñu ñekk foofu di entraîner. après ci la ci da doon moo Karim Sega amoon nañ benn kii boo xam ne da doon jël jeunes yi tax di leen intégré pour ñu dem ci équipe bu mag beeg yooyu. Mm-hmm. waaw ba loolu mooy bëggoon jeune Louga yi rek bëggoon Louga football Louga di avancé rek moom moo ko ñoroon. waaw waaw mooy may waxaat leen ci ASC ci kii ASC Barak bi rek bi mu ñëwee en 2003 ñu indi ko foofu ci ASC Barak. Mm-hmm. Euh, bi mu ñëwee noonu après mu daal di ñëw ñu indil ko lu tolloog dix quinze mercenaires. Mhm. waa léegi bi ñu ko indee mercenaires yi après mu daal di ñëw mu ni jeune jeune moom moom gëmul mercenaires yi parce que ñu dëkk ko la gënoon a gëm pour te dire may wax paa boobu euh, paa tey Abdou Fatah Diaw bi dekk ci li muy wax paa bi nekk à côté ak Mor Fanta xam na li may wax. Mhm. waaw bi ñu ñëwee nag année boobu ñun ñu ngi en 2003 presque dem nañ ba sori ci newataan jeune Louga yi dañ leen ñoo doon fubal ñi ñi dëkk suñu ko ñag ñoo fubal waa Louga leen dëkk mercenaires yi dañ leen mujj joxaat paas sax ñu dem ñibbi parce que ngañ gëmul woon loolu quoi moom li mu gëmoon mooy booy dëkk ci dëkk bi dëkk Louga loolu na ko noonu gëm quoi parce que di xeex moo ñëw xeex ko suñ koñ parce que ku xam baraag xam ni baraag moom ay mercenaires rek la mos di bëgg ay mercenaires ci la mos jox mais ngañ moo ko dindi loolu mm-hmm. waaw Ibulaay nekk ci photo bi du ma bàyyi may fen parce que photo boobu muy feeñ c'était waaw may may may wax nak ni ngañ dal eh, ku baax la ku baax ku baax la man mii di wax yow tout temps dañ doon déggo maa ngi fii Europe mais des fois ay jamono gën ñaa ko jënd mais dama ko daan jot lu bare bare bari dana ma conseiller danañ waxtaan ci sport waxtaan ci lépp muy nit bu baax daal nit bu baax ñun daal suñ toll Louga ci boppam moo perte perte nañ ku ngande ku rëy hmm. waaw koo xam ne def na lu nekk ci sport bi mom ak papa pa boobu muy si wet ni papa Abdou Fatah Diaw parce que dox ma gën a woote sax damaa nekk Abdou Fatah Diaw mu nek ni ma di leg xaaral mu ma ma ma ko mu bu dafa bëgg a papa am Abdou Fatah Diaw mi mm-hmm. hmm nii. Fatah. hmm na Fatah la nekkal moom Pape Mbodj moomu nekkon dirigeant eh, ASC Brac allô allô allô waaw do lu waaw Fatah ça va. ça va ñoo lay siyaar. fi la ëppee naka yite yi. noonu nuyu di nuyu paa bi sax ba maa ngi koy ziar ne ko maa koy nuyu baax. ah kay maa lay fay baax. Ah, ak frère moo sant Thiam. ba tax sama doom. Mhm. ah bari la ne. noonu mhm. nuyu di leen jaale. Père mhm. Ngagne moom vraiment lu yëpp ko bokk ñàkk. dëgg la koy jaale yàlla na ko yàlla yërëm xale xale ko àjjana. amiin rafet nañ émission bi trop vraiment kontaan nañ lool. jërëjëf sama waa ji doon woote. mu ma ne ko jox ma ma nuyuwaale paa bi. Mm-hmm. Mm. kontaan nañ lool xam naa ne ñoo leen bàyyi ba beneen def incha allah. merci merci Fatah merci. merci merci. Euh, keroog keroog bi ñu ma tàggee ngañ. dañu mm-hmm. ma ko tàggee rek moom mi mu woo Fatah. papa li ma dégg nag ma ne ko lan la mu ne ma damaa gis ci Facebook bi ngañ saar ma ne ko léegi lañu ma ko tàggee. Mm-hmm. ñom ñinga ci àll bu ñu seen xelé ngi fi deug la lu xew fi dañu ko xam deug la mais li mu pam mo jox legi ci ngeen ci mercenaire 30 mercenaire dañ koy dama koy dëgg musul d'accord équipe nata bu amoy problème rek pour mercenaire yi tax mo do ma si gëm waa Louga moom promotion ku dëkk dugal promotion ki di fek chaque grand bi wax legi ci ñi mi remercier ci ñi taxawu keroog euh, grand da ben xalé xam ko amul sax tax parce que asap tok moy moy serigne moy mhm. bar bar allo oui père bal ma ñew ñewat legi ci yow salam alaykum allo salam alaykum allo alaykum salam bax ñi ngi lay ziar da jox di ñi ziar bu wëro wër alhamdullilah ko kan la ma nga bara jox ah ma la bara bara ah bara bara bara bara <laughs> jaar na fa sank fekkuma la fa ñun ba da nga liggéey dëgg la wax dama liggéey yow nak waaw waaw may nuyu nak euh, sama jabat hmm. grand bu ndaw jaw ñu koy nuyu bu baax di nuyu sama copain sama taali sama sama taalibe Sëriñ <laughs> Mor Fanta ah. waaw mooy xam nga man man gaa ngañ ku ko xam xam naa ni mm-hmm. daanaka ci moom nga koy nga koy a xam mm-hmm. parce ma amoon chance ngañ suba te ñëwu ci man mm-hmm. chaque jour que jëfee ñooy toog ma suba teel ñooy teg presque ba midi ñu war a delluwaat kër man confiance man manam complice am laaw confident am laaw muy nit ku baax ku ku koo xam ne baaxam maanaam lii wax sànq boo wax sax dañuy yaakaar ni mu nekkoon wala leneen mais nga ñu xolam xol xol maanaam xolam gisuma doomu aadama ko am ci lan ku ku am respect ci malam, ku am personnalité ku respecté ay doa malam ku joxe cër alalam du ko boole kenn ñun suñuy doom li itu xare wax léegi muy réalité suñuy doom chaque jour que joxe lu mu am ci àdduna ñoom la ko jox billahi wallahi wa tallahi man bu ma toogee moom bu ay doomam yi nekk Europe buñ ko woowee xam nga leen di wax soxlawuma dara lu dul ngeen di jox kër gi dépense mat may mat na dépense bi mat billahi wallahi wa tallahi te pourtant mu ni jur ñun suñuy doom a nekk ci kër gi comme yaa ngi am wala mu gis leneen mais ay doomam sax loolu lañ xulul moom na dépense bi mat non responsabilité yëpp ñu koy jël di ko jox ñun moom moom nekk à l'écart bëgg ñu bëgg ñu sax di dugg ci ci ci suñuy diggante suñuy jarbaat nga la leneen ak leneen parce que ça va tout facile muy nit ku baax ku ku am ngor ku ku ku joxe cër ku respecté doomu aadama ñun nekk na suñuy kër. man nak damay sant yalla man mm-hmm. parce que daf ma jëloon tax ma ci bopam daf ma xaritam daf ma confident daf ma léppam may sant yalla bima yalla dimbalé dimbalee and ci sangu ngañ sangu ko dugal ko ci bàmmeel maa ci ciy sant yàlla bu baaxa baaxa baax mm-hmm. parce que buma def lu woon rek dana am dana am metti lool wallaay ndeysaan ngañ nak yalla ko yalla xara àjjana amin amin mm. amin yalla na rëcc lu mu doon def ci amin amin amin amin yaboot gi mu fi bàyyi na ci yàlla teg la. amiin amiin amiin loo ci mënti jóge daal mooy mooy mooy lu mu amul rek ñu ñoo ko xaj ñun. billaahi wallaahi wata lu mu amul rek ñu ñoo ko xaj. lu mu for indil nañu ko. Mm-hmm. def ci suñu cin def ci suñu lépp lu ñu for indil nañu ko ñu ma ko jox. dëgg la dëgg la. kon nag war na kontaan nañ daal ci di wax na ñu ngi remercier Louga gépp ñun Fane Ngagne. Mm. Louga gépp ñu ngi remercier parce que xam nga dafa am loo xam ni. dafa neex te Louga dañ koy def mooy ànd di gunge doomu aadama di ko yub di ko ba bu doyee ñu ànd ak moom su def lépp waa Louga ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ci bisu mbay bi ci ci jour defeen ak ak ak ak dëjëm ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax a baax a baax sant nañ leen di leen hmm. di baalu ñëpp hmm. bu baax kontaan nañ merci beaucoup merci Bara merci Bara Bara moom ñëpp xamoon nañ proximité bi amoon ak euh, euh, Père Ngagne Sarr far wote ba na la amul sens parce que asantom tom ne moy serignam oui xam man nit ki fekkati ci nga mam tiofer nga xamni ci bamba bu mu gisse mom mi ni mu taxawo ngagn kérok ci armée ya mais ma gën ko fonk na ma jël crédit lim bi après après ñu joxat la euh kili après na téy téléphone bi touti allô allô oui assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah waaw DJ ngi lay nuyu man la Mbodj Brak Mbodj Brak Ibulaay Mbodj Brak waaw maa ngi nuyu suñu papa Ibou Ndaw moom toog foofu waaw kay maa ngi lay fay bu wax ñëw ñu tam suñu papa Mor Fanta Thiam allo dafa dem allo allo allo oui salam salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo oui allo oui dama bëgg dugg ci émission bi waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir yaa en direct waaw ah, maa ngi en direct yaa en direct kan la allo kelli teel tuuti téléphone bi ñu waxtaan tuuti après ñu ñëwaat kan la allo oui allo oui man la Ibrahima Ndiop Ibrahima oui man man ate ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu Mbodj. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jaale waa Louga yëpp ñoom Papa Ngagne Sarr. Mhm. di ko ñaan yàlla waaye tamit may tamit njaal waa Baraad yëpp ndaxte man moom Ngagne Sarr jiwoon naa ko trop. Mhm. parce que yor na ma junior njàmbur presque trois ans. Mhm. ba pare yor ma tamit njàmbur yor ma tamit Baraad nawetaan pendant deux ans. muy deux mille cinq ak 4 2003 Fumba 2003 mu nekkoon tamit nit ku baax waaye nit ku ouvert nit ku koo xam dafay fédéré boole ay nit waaye tamit mu nekk nit ku dëggu mën man man moo xam man dama ko jege dama ko daan fekk sax këram këram fi fi daan nekk fa côté passage dama ko daan fekk ñu toog lu ñu la choix fatte sa bop mom do xam ko bopam bu lay wax ay ki ki kii ay ñom ko papi ndaw jaw la lay wax ay ñom pullo ñom dal ñom do xam ko bopam ñun liñ ci a xam ci moom eh, ñi ñoo ñu koy wax mais pas moom eh, mu nekk tam ñi ko xam ni eh, dafa am dafa am ay principe mhm. waye man nga waxtaan ak moom bëgg mais wax xaalis mom boo deg mukk ci gémmiñam xaalis moom non non boo ci boo ko té ku gëm bopam la ku bëgg tamit lu la loolu mom dama koy sédal parce que ñun biñ ko biñ ko ëndé brak ñu ne ba brak defal ñun deux saison né mus do laam dara lu mu xam lu mu am ak lu mu amul kenn xam ko kon ñu walu wal ñaké wa njambul ñak ko ñu tam wa brak non la ñaké ak tam ñu ne ko junior njambul xon nga xam yow nañ tamit ñu tam non la ñaké dig yalla ñu koy jaaré wa ñepp diko jaaré njabotam diko jaaré suñu papa bu ndaw ak suñu papé pourtant ca mi fofu foofu ñun daal ci wa braab yépp ñu leen euh, koy jaawé bu bokk ak ñoom méthode yi ak euh, tiis wi ak euh, nakar gi ñaan yalla yalla yàlla teg loxo ci njaboot gi fi bàyyi waaye tamit suñu papa yoy ci nekk tamit yalla nañ ci yàgg loolu te yépp nañ leen gestu tamit ñoom it nañ leen gestu parce que bu nekk ba lii am rek ñun ñëpp di wote di wax naan non ñu mel ñu meloon nañ ko def avant gën parce que gën neex mm-hmm. kon bu guddal ñu koy gattal fi ñaan yàlla yal nañu yàlla nangu li ñu ko ñaanal yëpp lu ñu def ci lu baax daal yal na ko yàlla fay njabootam fay ko moom ca fee mu nekk. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. amiin merci beaucoup merci euh, Iboulaye Iboulaye Mbodj euh, voilà euh, <laughs> dël waaw xam naa daf laa bëgg a wax <laughs> daal léegi ci Baara <laughs> sama papa nee na ma Zil Diaw waxal ak moom Zil Zil Zil paa bi dafa nekk en direct xaar tuuti nga woowaat ko dafa nekk en direct uh-huh. xaar tuuti nga woowaat ko Zil Diaw ñu ngi koy nuyu bu baax baax je ngi oh, wax rek mu mu dugg mm-hmm. que mu gëna diko encore di fëddi encore sama ci fëtti wax dëgg yàlla moom et puis ma dem këram ci jël dëj ba soxnaa ni ma jàngal naa ko boole ci mhm. mais dafa Ibrahima lu wax sànq euh, dund mhm. xam nga ko fàtte woon donc ci ay jikko yi ngay mhm. daawul ko jikko pas personne man non la ya ibnu dawjo nentu la yaxya nentu gal kër mais moom boppam moom non daawul wax boppam ñi la melam non c'est pas chose mom ñeneen ñi daan day reconnaître seen valeur boko lay ko dakku fati dul mukk man da ibu jaw dakku football fi wala man keneen keneen mais tout mukk bopam yalla xamne ñom ñi xamna ni mom li ko yalla may mhm. lool daf ci ay qualité nit aussi mhm. nga fat sa bop ñeneen ñi donc ñu waxna wax sa mbaxu mom du wajal sax sax sa mos deug la do la ko dalon deug la an dal dal ñak nañ dal vraiment la ci wallahi wallahi ndessal wallahi wallahi bu fekke am nañ ku nek ci ligne bi ñu jël ko laata ñuy laal jotaay bi ndax nak dama bëgg libérer xamna ni sama ñom eh, sama ñom papa ñom père mor sama sama papa ibou ndaw jaw kenn ko teelu yag salam alaykum allo salam alaykum wa alaykum salam allo ñi ngi lay dégg ku baax na nga def allo yi ba Allô, Y a en direct Y en direct. Allô? Y a en direct ci Louga TV yow rek la ñuy déglu. Allô. voilà kooku dem ñu 77 136 93 43 avant nous tàggatoo jox euh, père Mor Thiam ak euh, père bu ndaw mu mu mu mu tàggatoo euh, ñu fàttali leen dañ doon waxtaanee ku mag koo xamante ba léegi ñu ngi koy jooy te noppeeguñu muy en tout cas un digne fils de de Louga tey moom lañ doon waxtaanee Malick Ka ñu lay gërëm bu baax Lamine merci ci ci en tout cas témoignage bi nga def léegi grand Lamine Ka merci kil dafa am ku nekk ci ligne bi bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi ñu ñu def dernier tour de table en tout cas gërëm nañ ñëpp ñi nga xam ñi ngi doon woote ñi nekk ci Facebook bi ñu nek ci euh li nga xamanteni mom moy euh dama bëgg libéré pay yi xam nga pay yi kenn mu leen téy ba yenn heure yi motax eh, eh, xam nga te xam naa ni fi mu ne nii eh, lu mënul ñàkk dafa am man mi dama fébar dama fébar démb ba légui barki démb sama soxna bi moko né damay defee émission daf ma ni non non mané ko mais lu mënul ñàkk dafay am ngañ ngañ sar man mi sama papa la won sama lepp la kër ga yassine sama doomu bay la mak am ak sama papa ñoo bok yow père ibu ndaw xam nga ci dara mhm. bon fala budda damay ñew rek en tout cas def ci def ci émission bi mënul won ñak mais tey non nak mbacké sax baniko tay wo tay mom directeur mu ni ma non il faut nous def émission bi Ta defal non affiche ba pare mais mun mun mun woon ñak motax ñu dem ci kër ga jël len tay ngañ sar ñepp la ñepp la ñepp la ñepp la wété ah. la ñepp la wété man ma ngi fàttaliku ko bimu nekké entraîneur progrès xéena yu bari ci mom fekkeewu ma ko mais xamoon naa ci moom dignité xamoon naa ci moom koo xamante ni en tout cas euh, kenn du ko yab waaw ku koo xam ni kenn du ko yab loolu xamoon naa ko ci moom ñoom baara mii baara xam na ko bu baax ay taala ñoom ñëpp xamoon nañ ko bu baax a baax a baax euh, voilà yaasin ñu ngi lay masaw bu baax toute la famille allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw dugg yaa ngi en direct waaw maa ngi nuyu Diouf depuis Paris kan la Mas Diouf Mas Diouf depuis Paris. Mas Diouf Paris. Mas Diouf wow. voilà Mas ñu ngi Mas Mas. Mas Diouf depuis Paris waaw. Euh, voilà voilà Mas. waaw ñu ngi rafetlu émission bi maa ngi nuyu maa ngi sama papa Ibou Ndaw Diaw. waaw ah, ngi lay fay bu baax. ak ak sama grand sama grand grand Mor Fanta Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax. franchement parler ngañ sa moom perte perte ñëpp la quoi. Mm-hmm. waaw yow na ma si yow na pendant ans. waaw sincèrement ñun ñëpp ñoo perte quoi vraiment loolu ñëpp ñoo perte. yàlla ndeysaan. maanaam man dama naan kooku moom du du du du du kii quoi kooku benn affaire la quoi Ngagne Sarr billaay sama grand boobu. amu doon woo suñu nee branche nii tout récemment di ma conseiller di waxtaan ak man. ndeysaan. mo mooy li Ibrahima wax léegi rek Ibrahima Mbodj li mu wax léegi. problème xaalis mu sa nekk problème am. da lay conseiller da lay ñaanal da lay encourager. franchement parler affaire moom. Net ñepp dal ñepp dal ci dal ñepp la japp ko dalay ndeysan yalla nako yalla xara aljana amin amin amin amin ta sal xam yaari ci kan fay ñi jaay fay bi yépp jaay lu yépp amin amin amin ah pa pa sun doy dess ni yalla yalla yok yalla yalla yok guddu fan bi ñu gëna guddu fan ko amin amin ya rabbal alamin yalla ba sun kan mayel yeen ñom ñepp sun grand yépp François Ballé hmm mhm. hmm kon na man trop kon na trop émission François Ballé ndeysan ndeysan ndeysan waaw nga net mom nga ñepp la ko vraiment jërëjëf jërëjëf Ok, on est très content. On est dans le Merci, merci Diouf. Ok, merci beaucoup, merci. Djeredjef, Djeredjef Mas Diouf depuis Paris. Ah d'accord. yaayam rakku yaayu yaxe faal yaxe faal Ya, bu jàmbur masha allah masha allah ablaye dafa am kenn ku nu war a jëlaat acca bu gaawee lay gën a Euh, Pas dama bëgg libéré sama papa yi ñoom ñu dem kër ga ko ji ndax euh, def na ni li ñi def ni buñ ko continuer ba 2 h du matin yi du té nit ñi dañuy mm-hmm. woté parce que nit ki moko jaroon nit ki moko jar mm-hmm. di ngañ sar ma sha Allah euh, ñu ngi koy ñaan ko aljana njabotam yalla tek ci ñoom loxo yasin sama sœur ma ngi koy massaw bu baax baax na nafek ñep ma leen di nuyu cheikhi sophie diop également koku moy chéri petit momit amna tis petit sama rak la elage mari diop mi ngi jamono yi ñom en eh, tout cas marissar machallah yeen ya, ñep ñu ngi leen di massaw bu baax baax baax tiara eh, eh, ndey khadi fama hmm toute la famille tala sama grand ñom bara ñom baba grand yep grand ousmane grand morgay ñom ñep ñu ngi leen di massaw mu doon ño xamanteni machallah ñoom it ngagne sar en tout cas nekkon nak ñom ñu xam lool position bi mu amone ci ñom def na ni lool amna solo Eh, eh, pamboj pamboj Louga TV ñu ngi lay gërëm bu baax pamboj Louga TV ñu ngi lay gërëm bu baax baax baax ci taxawaay bi bu nga am solo bu am solo bi nga am pamboj merci ci taxawaay bi nga am Louga TV ci sama tour ak tour directeur Mbacké Mbodj ñu koy gërëm Touba TV voilà salut Fay euh salam alaykum Fay allo allo waaw maa ngi maa ngi lay dégg. salaamaaleykum maa ngi lay dégg. ñaaki deer merci ñaaki deer yàlla na ko yàlla xaare àjjana ñaaki moom it mi ngi réew ñaaki deer ah waaw ah, ah, ñaaki deer ñaaki ah. moom it mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi masaw mi ngi masaw eh, njabootu pangañ saar salaamaaleykum aleykum salaam. Ah, Faye Saliou. waaw maa ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf Faye ci woote bi ñu ngi lay kontaane bu baax. waaw euh, dégg-dégg bi nag ci ci question bi ci question yu yembul. Hmm. mais euh, comme xam naa sujet bi ngeen di waxtaanee. Hmm. Euh, mën naa ci dem directement. allez-y allez-y. waaw <laughs> da ngeen di defal hommage Sarr. waaw euh, ñun ci euh, Talon Diar vraiment defaloon nañ ko hommage euh, tàggee ko askan bi yëpp mm-hmm. donc bu li jiitu loolu defaloon nañu publication pour moom xam na mm-hmm. pour wax nit ñi ne Ngenthiar li mu taxawoon ci footballu footballu Louga ci jamono yi nga xam ne mu ngi football bokk bokk équipe ak ñoom ñoom pulo mooy équipe bu njàmboon bu mag bi ibu ndaw jaw ibu ndaw kebe eh, yahya damay lim ni magas al dama leen di lim mbay njaay góor bi nekkoon ñambu donc ci jamono yooyu turum ñu ma fess ci ci équipe bi mais li ñu mëna mëna mën moy euh lim doon jëriñ ci biir terrain bi mo amon solo naan ñeneen ñu ëppoon nañ ko tur mais ci kii bi bu ci doon jëriñ moo am solo. parce que mhm. tantôt mu nekk ci kaw tantôt mu nekk au milieu. donc mu nekkoon euh, quelqu'un bu nekk au service de sa région. Mhm. muy muy Louga. Mhm. et am sportif yi nga xam nañ ko waa xam nañ ko bu baax parce que boo boo bindee turam rek euh, Ngagne Sarr rek nit ñi rappelé ci suñu trace que euh, temps passage am bi mu def à à en tant que joueur et puis en tant qu'éducateur. Mhm. donc euh, vraiment nous koy ñu koy famille Nous euh, di ko jaale waa waa Louga. Mhm. Euh, di wax rek faire ñaan yàlla yàlla yàlla sàll ko àjjana. amiin yaa rabbal amiin. on est très content Fay. merci Saliou merci Saliou Nous fàttali ne journal 24 heures 24 heures Foflanek, la 24 heures chrono depuis Dakar moom dafa top topp Ngagne Sarr hein, depuis Dakar. Euh, fa la merci ci ci appel bi en tout cas Saliu, on est très fier de de de vous ci ni nga doon surtout icône bu toll ne euh, ba def na ci ay postes hein. def na ci ay postes sax même ci gaañu euh, Ngansar. bi mom Saliou Faye bi les journalistes. nekk 24 heures ci Ndakaaru ni ngi lay gërëm bu baax a baax a également merci Euh, TV ni ngi lay gërëm bu baax waaye Louga TV ngi beral également. Père Mor Fanta cham ak eh, eh, Père Ibou Ndaw Diaw eh, xeyna sen tok fi ken du ni lan motax parce que c'est c'est normal euh gen tok bu wax sport ci Louga bu ñuy wax sagesse ci Louga bu wax en tout cas euh euh reconnaissance ni nu war di delo ndukal yeen da ngeen ci bok Père Ngagne Sar mi ci la bokkon waye xeyna de son vivant lolu xeyna musul am waye war nañ di fatalikou lolu hein ah, Abdou Diallo merci war nañ di fatalikou yu mel nonu ba yenn icône ñu leen di sargal avant sax ñu ñu ñuy dëddu motax père ñu ngi lay gëreum bu baax baax dina sante ci tay ñew bi ak dérangement bi yag na la déranger <laughs> mais suba ci laal daan déranger tay nak guddi gi laa ni euh, mbacké wax dëgg yalla père mor fanta moom yaa ko mëna wo euh, motax tay bi nga ñëwé ci témoignage bi wala ci hommage bi ngi doon défal euh, père ngagne sar dañ lay gëreum bu baax dina sante mais ñew mo na bañ di ci remercier hein parce que ñuy défal hommage ngagne sar yàlla mayoon am ko ci mom mm té ñu bari am ko ci mom aussi pour mu bañ da doon xaw a jafe mhm. jël ci remercie ah ci di masow famille ñom ñoom sobi parce que dama donc bu wax sax tutu mu jooy la ba quoi <laughs> sobi bon di ma saw di len ko jaale aussi di ko jaale ma donc wa njàmbur parce que donc c'est sa famille mhm. wa njàmbur ko jaale waa Louga di ñaan rek vraiment donc euh, yalla fi geej parce que vraiment donc 2020 bi wax de yalla mom non vraiment ni ni commencé bëgg tangal dégam tangawul jër na ya yalla fi yalla dal dal bay fatte ko 2020 euh yalla suñu grand bi aussi donc mu don suñu référence parce que aussi donc man suma naw la mom ya parce ñoo bu légui sa ban damay damay am damay leen titulo mi mom mi mu yaxé fal ay grand as ngay mais ñoo dañu titulo quoi parce que dañ la jox dañ la may lolu quoi moy di sama xel mu doon mooy jam ni fexe ba sa njaboot ñemal wàññul dara mm-hmm. ñom loolu la ñu may ñun mm-hmm. te lo aussi laj kutibi sen masse gi aussi fexe ba ñi nga nekkal vraiment dok ngeen amante ñu jam ngay loolu la ñu tabalon ni mm-hmm. daf ñoo mayal karam ba dañu toddi tok toog waxtaan ak tout ça mel loolu nak yalla na jëm kanam dañ ko ñaan mom mi yalla may ko gudd fan ak amin di ñaan njabot gi yalla njabootu ngañ gi yàlla teg ci loxoom di encore une fois di remercier baara affaire bi yëpp la mhm. encore une fois merci merci dox ci sa abonné yëpp jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam père yow ñu ngi lay gërëm ah sant Louga waa Louga yëpp waaw waaw waaw sant waa Njàmbur yëpp hmm. As Gueye nag hmm. As Adama Gueye ancien président conseil régional hmm. moo ma jël ci sama kër yóbbu ma ci suul ba moo ma sama kër démb fa la yendu ca dëj ba centre waa njàmbur yep ñépp nga fa woon mais sax mu lay calquer quoi ji pour pour xam nga daanu xam nga aussi di wax ni <laughs> waa Louga ñàkk nanu ñetti sportif ci diggante deux semaines hmm. ndax gannaaw bi ñu njàkkee yorom mbaalo hmm. yorom mbaalo fu ah, fuuru njàmbur la woon hmm. mhm. dem naa ci suul ba dem naa ci dëj ba Maaf fa dem représenter yo jambu yeb mbay mbay gay bu jàmm gën mbay semaine bi ligue ak gaañu mhm. dem na ci suul mhm. représenter wa jambu yeb yëpp macha allah ndax man buguma ken mer mhm. waye gis nga waa Louga la ma la waxoon gis ñu baxé ne waa Louga boo xew ak xew mu muti da nga dem ba def ni momoko té lolu mo am mm-hmm. xolal déggu ngañ sar bi mm-hmm. armeel ya ken xaju fa lay ndeysaan sarax sa dem ken xaju mm-hmm. ba bi may ñibbi bi 2h di jot dafa melne ne añagunu te fekk na ñu aj ba pare lancé appel rek wa wa lugo surtout wa jambo ñu délo sen bop ci yalla ta xamni ni ngañ yàllaa ko fi indi won yàlla moo ko jël te gis nga boo na naqarlu sa mbokk mu dee danga bàyyiwul xel ni yow xamoo ndax nga rawam déet mhm. ku nekk ngañ la coppati mhm. ñun suñu coppatee nga fi des mhm. daanu ko coppati kon nanu del delloo suñu bopp ci yàlla jaamu yàlla wax naa ko démb ca ba ku deñu sul nga dem ci sa bammel fekko fa bet ben bagage ya ko fa deful bo toge ci adina top sa bakkan da nga de dem sa bammel do fa fek dara bu boba bu ko sikk kenn sikkal sa bop mhm. kon nan delo sunu bop ci yalla jaamu yalla te fuñu tollu ngañ sar mi ak ñi ko jiito ak ñi na top ci mom ñu di leen ñaanal fatamba yit fatuna tay fatamba nga ko ah fatamba xamone nga ko waaw fatamba dem na robam fatamba dem na robam ci facebook lañu xamanté mi musuma ko gis wallahi ndessane dañ daan waxante toujours fatamba ku bax hmm. ku ñew ci robam ba hmm. xamni auto hmm. yi ëpp nañ 200 wallahi ndessane auto yi yab nit te nit ñi dox dañoo bari dem na ca ñu ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla teeru leen yërmande amin ya rabbal alamin wàcceel noonu nag ci keppaaru seydina amad keppaaru seydina amad moom ku ñu fa wàcce sallallahu alayhi wasallam ah, war nga am yi yaakaar mm-hmm. yal na ñu leen ya, yàlla yóbbul fa fa yow it la fi yàlla bàyyi ba ci kanam ah ak ñoom père mor fatta caam ak euh, ñëpp yàlla yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam on a on a on a encore besoin de vous mm. ah, vous êtes des icônes bibliothèque ngeen ñu ngi leen di baax di leen sant bon bu nu amee événement bu toll nii dañ cay taxaw taxawaay biñ ci war a taxawee yéen ci biti yéen ñi woote depuis France Italie ci biir Louga ci réew ak bitim réew gërëm na leen bu baax sant leen njàmbur taxawaay biñ ci am merci beaucoup la famille est très fière de vous njabootam yépp remercier nañu képp ko xamante ni yaa ngi yeewoo Louga c'était l'hommage bi leen doon rendre di gërëm bu baax a euh, Euh, Mbacke Mbot mom mi nga xam moko coordonner euh, euh di ko contaner bu baax baax gërëm bu baax Ablaye Lo moom ci réalisation émission bi ñom Seydina Kelly Daba merci euh, jox leen incha allah dig prochainement yalla bu mu doon hommage lundi bi di ñëw loolu la ñaan yalla euh, parce que temps yi tàng na c'est vrai tàng na mais le début ñoo bëgg nañ def émission boo xamante ni quand même émission sport la bu am solo yàlla na fi ñëpp yàgg tànd ak wér yàlla yokk xewali ci Louga ak ko wër xewali di baawaan di saawaan ñëpp am wér ah, ñu nekk ci prison bi yàlla génne leen ñi ci hôpitaux yi yàlla bu seen kaw ndox mu sedd ñi ci kër yi tawat yàlla bu bi yëkkati leen loolu lañ leen di ñaanal en tout cas Louga TV ngeen doon seetaan seen première chaîne digitale fii ci Louga Make it in, yeah. 강강 기계 못내.